jahon bankini hisob kitoblariga ko'ra har bir aholi jon boshiga siz besh ming olti yuzdan ko'p daromad topayotgan bo'lsangiz demak siz u kambag'al oilaga kirmaysiz xuddi shu o'lchamda hozir o'zbekistonda mana shu e, to'qqiz o'n foizda atrofida kambag'allik mavjud